कहते हैं वोटों की खातिर क्या नहीं करना पड़ता जी हाँ उत्तर प्रदेश में मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही हेमा मालिनी इस बार फिर से चुनाव मैदान में हैं और उन्होंने रविवार को गोवर्धन क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया देवसेरस गांव के पास जब उनका काफिला गुजरा तो खेत में गेहूं काटती महिलाओं पर उनकी नज़र पड़ी हेमा मालिनी ने गाड़ी रुकवाई और खुद भी गेहूं की बालियां काटने के लिए बैठ गईं कुल मिलाकर उन्होंने महिलाओं से दराती ली और कुछ समय के लिए उन्होंने गेहूं भी काटे उनका यह फोटो बेहद वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि एक जमाने की सुपरस्टार रही अभिनेत्री को अब खेतों में जाकर गेहूं भी काटना